目前，中国已经成为世界第二大经济体，且可能在二零二六年超过美国。但作为联合国五常之一，中国却是唯一尚未完成祖国统一的国家。美国为了维护其全球霸主地位，不断加大以台制华的力度，而台湾当局则极力充当美国的马前卒，并刻意挑衅大陆，摆出了加大两岸对岸的姿态。去年十月，大陆就提醒台湾方面。 其输入大陆的凤梨被多次被检疫出有害生物，并要求其进行严格检疫或整改，但台湾方面却仍不断将有问题的凤梨输出给大陆。俗话说，忍无可忍，无需再忍。为了从源头上防范植物疫情风险，大陆决定从三月一日起暂停购买台湾凤梨，但民进党当局非但拒绝解决问题，反而倒打一耙称。 此举是大陆打压台湾凤梨，而蔡英文则呼吁挺台农，一起吃凤梨，并全力以赴推动卖销。有网友讽刺称，果然是自食其果。据岛内媒体报道称，在过去一个多星期，台农从大陆不要凤梨卖给谁到供不应求，心情大概是坐了一回过山车。不过，仍有人担忧，这次台湾凤梨卖掉了，下一次收获要卖给谁？ 尽管凤梨这次没有烂在手里，但释迦芒果、莲雾呢？的确，这次蔡英文可以动用一切可以动用的资源卖掉凤梨，但也进一步破坏了两岸关系，而最终苦的还是台湾的老百姓。值得一提的是，台湾每年产的凤梨产量有四十万吨，其中外销比例仅占百分之十，且基本上都销往大陆。换句话说， 大陆暂停进口四万吨的凤梨，并不足以冲垮台湾凤梨产业，顶多能引起价格波动而已。有专家指出，大陆每年都向台湾释放一千多亿美元的红利，如果大陆真想打压或搞垮台湾经济，显然不会选择价值只有六千万美元的凤梨下手。即便如此，蔡当局仍急得直跳脚。有分析指出。 凤梨的主产地是民进党的票仓，台农的收入直接影响投票意向，所以蔡英文当局不遗余力的帮助台农卖凤梨，就是为了保住票仓。早在春节期间，蔡英文还煞有介事的宣称愿意与大陆展开有意义的对话，但他自己非常清楚不承认九二共识，任何喊话都是虚情假意，大陆自然不会上当。而通过凤梨风波。 蔡英文对岛内绿营、蓝营都有了交代，并继续将两岸关系陷入僵局的责任推卸给大陆。由此可见，蔡英文为了聚统谋独费尽了心机。有业内人士分析，从表面上看，台湾这一季的凤梨是卖出去了，但实际上卖的方式确实不可持续。澳洲购买六吨台湾凤梨，更多是还台湾买过二百瓶自由红酒的人情。 而且，澳洲和菲律宾等国本来就产凤梨，蔡英文当局的做法等于是将煤炭运往山西大同。事实证明，民进党顽固推行台独理念，刻意制造对抗，逢怒必反，最终苦的仍是台湾老百姓。岛内民众跟着这样的政党走，是十分危险的，也必深受其害，甚至危及身家性命。早前，蔡英文叫嚣称。 台湾是打不倒的。有媒体分析称，这既是向大陆示威，也是想安抚岛内躁动的民心。然而，无论是经济体量、军事实力还是国际影响，台湾早已与大陆不是一个量级了。作为岛屿型经济体，台湾自身经济规模有限，海外市场是其支撑其经济体量的关键。大陆占据台湾市场份额百分之七十以上，一旦爆发冲突。 对于支撑战争的经济基础而言是灭顶之灾。事实上，绝大部分台湾民众认为，最终难逃被统一的宿命。这种未战先怯的社会情绪在岛内正加速蔓延。必须指出的是，台湾是中国的台湾，两岸统一就像太阳每天都会从东方升起一样势不可挡。三月八日，大陆扩建福建距离台湾最近的机场。 引起了岛内各界的关注和解读。台媒称，来自谷歌卫星图片显示，福建省距台湾最近的两个军用机场，包括距台一百七十公里的龙田机场，以及距台一百九十公里的惠安机场，都在大幅翻修扩建。未来，战时大陆的战斗机、轰炸机和运二十运输机都可以进驻。解放军战机在龙田和惠安机场升空。 仅七分钟即可出现在台北，飞临蔡英文官邸。按照台湾专家苏子云的说法，福建的龙田和惠安机场修缮后，可以增强解放军的防空能力。例如，增加跑道长度，还可供运二十加油机的起降，这将大幅度增加解放军战机的航程。此外，战斗机、轰炸机、侦察机都可以使用这两座机场，这无疑是为攻台做准备。 台湾退役将领张延庭则认为，龙田和惠安机场离台湾很近，单纯以战机航程来看，升空后约七分钟即可现身台北上空，绕台的战术价值非常高，可以节省时间、节约油量、节约兵力。此外，这也是对大陆增加对台军事和战略威慑，借此抵消台湾抵抗意志，不战而屈人之兵的战略规划，为攻台做准备。 大陆扩建巨台最近机场，仅七分钟飞临蔡英文官邸。为了安抚岛内躁动的舆论和未战先怯的社会情绪，台防务部门官员立即跳出来发声，表现出一副尽在掌握之中的架势，称台军随时保持战备准备，以实际机动出营，确保周边海空域安全。但台专家认为，防务部门不能走形式化，必须要有事急已的迫切感。 他还提醒称，解放。